strony Bobby się odwraca do tyłu, robimy pamiątkowe, urodzinowe zdjęcie. A więc pszczółki, pszczółki zapraszamy do Bobiego. Wszystkie łapy wysoko! I chrani pamiątkowe.